выпала карта и выше Сантара. Интеграция. Что значит интеграция? Мы представляем а, собой некие, некоторую сущность, в которой соединены две ипостаси. Земная и космическая, земная и духовная. У нас есть логика мышления, и у нас есть духовное осознание. Но все это соединено вместе. Я сегодня хочу вам дать медитацию на соединение сознания земного и космического. Эту медитацию я делала не раз, пришла она не сегодня, но когда я вытащила карту, именно эта медитация стала перед глазами. Итак, глубоко вдыхайте в себя. Выдыхая, закройте глаза. Представьте множество дверей. Мы проходим сквозь все эти двери, открывающиеся новые. Мы заходим в просторы, просторный голубо-белый зал, Нас там ждут. Энергия высшего порядка, так как вы ее видите, придает вам яблоко. яблоко разделенного сознания на материальное и духовное. Возьмите это яблоко, кто видит его уже целым, отлично. Соедините мысленно материальную и духовную часть его кто видит его разрозненным, соедините две половинки этого яблока воедино. Увидите, как это яблоко засветилось ярким солнечным светом. И на уровне интуиции внесите это яблоко, вложите его в свою голову. Вложите в свою голову осознание неделимого, и что вы являетесь как проводником и соединителем всего материального, сущного и всего духовного. Соедините это в себе, как будто вы соединяете две половинки вашего тела и застегиваете их на пуговицы снизу вверх. Первая пуговица находится на уровне первой чакры. Расположена в ногах. Вторая пуговица находится на уровне второй чакры. Расположена ниже пупка наших сексуальных органов. Третья расположена в середине пупка. Четвертая расположена в области нашей груди. Пятая расположена в горле. Шестая пуговица, которую мы застегиваем, расположена между бровями, там, где говорят, есть третий глаз. И седьмая расположена наверху. Вы соединяете два пространства, материальное и физическое, вас. Осознайте это и примите это как великую божественную дань. Наполнитесь светом и этим осознанием. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, откройте глаза. Приходите и открывайте наш следующий день.